Conhece? Não, e tu? Também não. É de rica, né não? Por quê? Ah, sei lá, pelo cabelo. Se for, qual o problema? Qual o Problema, né? Já viu rico namorar pobre? Bon, vraiment, c'est grave. À ce moment-là, tu dois fermer ta gueule, tu dis dans ta mesure, frère, tu peux jamais tu rentres Détends, détendez, détendez. détends. masques, masque, je viens de marquer, non mais c'est grave. Non, ouais, j'ai raté encore. Ouais, je, je connais bien personne. là. Hein. Oh, non. ¡Oh, ¡No! like that. But it's kind of psycho. Urger to the side. The corner. Reacting to ceiling, Seeing Musty. Oh my god. Ashi. Corner read? Okay, no. That's not corner. Ooh! And I did the psycho setup, bro. Nah, <laughs> that was crazy. là pelo cabelo. Se for, pas problème. Oh putain, il a encore une apparence de dragon. C'est les Oh, C'est où du coup C'est comment qu'on monte les gars Non I'm putting pole on it. Great pass. Ah, I mean, that's a redirect, but not really, though. Like, I'm just putting pole on it. I'm